Вітаю шановних користувачів, які приєдналися до нашого відеоуроку і бажають отримати допомогу у вивченні теми операції з НМА. На попередньому уроці ми познайомились з процесом придбання та введення в експлуатацію нематеріальних активів, Сьогодні ми побачимо, якими документами в конфігурації бухгалтерія для України редакції 1.2 реєструються в обліку переміщення, модернізація, амортизація, списання та продаж нематеріальних активів. Всі ці об'єкти доступні для використання в меню «Енема». Але, на мою думку, набагато ефективніше користуватися можливостями панелі функцій, де на одноіменній закладці NMA «Е представлений зручний доступ до всіх необхідних об'єктів обліку нематеріальних активів. Отже, переходимо до посилання переміщення NMA. «Е Натискаємо на посилання. Відкривається журнал документів переміщення NMA. «Е Додаємо новий документ. Відкривається форма вводу документа переміщення НМА, який використовується у випадку зміни матеріально-відповідальної особи та підрозділу в процесі експлуатації об'єктів НМА. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що наявність в полі вводу значення реквізита червоної лінії сигналізує користувачам про обов'язковість заповнення значення реквізиту. В першу чергу визначаємо дату переміщень, наприклад, 1 березня. 2015 року. Стандартний реквізит усіх документів обліку організація заповнюється автоматично з налаштувань користувача програми. У разі введення обліку по декількох організаціях вибираємо потрібну нам організацію з випадаючого списку. Вибираємо підрозділ з відповідного довідника, наприклад, ремонтна ділянка. Це новий підрозділ, в якому буде зареєстрований нематеріальний актив в обліку організації. Давайте звернемо нашу увагу на те, що при початку вибору підрозділу відкривається список підрозділів саме тієї організації, що зазначена в документі. Наприклад, якщо ми виберемо організацію Пілот ТД, у нас автоматично очищається значення в полі підрозділ, і при натисканні на кнопку вибору. Ми бачимо список підрозділів саме організації пілот ТД. Вернемо наше значення, вибираємо добро, вибираємо підрозділ і бачимо повний список підрозділів організації добро. Повертаємося до ремонтної ділянки, закриваємо вікно службових повідомлень і переходимо до вибору матеріально відповідальної особи. З довідника фізичні особи вибираємо, наприклад, богословського Федіра Михайловича. І переходимо до заповнення табличної частини документу. Таблична частина заповнюється переліком об'єктів НМА, що переміщуються. По кожному об'єкту формується окремий рядок. Дуже зручно в такому випадку скористатися стандартним механізмом підбору позицій з довідника натиснувши кнопку Підбір в командній панелі і вибравши один за одним потрібні позиції. Наприклад, підприємство 7.7, підприємство 8.0 і текстовий НМА. Закриваємо форму підбору і бачимо заповнену табличну частину. Для прискорення заповнення табличної частини однотипними об'єктами, що мають однакові найменування потрібно ввести в табличну частину один такий об'єкт, після чого скористатися кнопкою Заповнити. В меню, що випадає, лише один пункт по найменуванню. Вибираємо його, і таблична частина буде заповнена об'єктами основних засобів, що мають таке ж найменування, як і введеного спочатку. У нашому випадку, в вікні службових повідомлень, ми маємо інформацію, що інші елементи довідника з найменуванням 1С підприємства 77, а це значення в першому рядку табличної частини, у довіднику нематеріальні активи відсутні. Закриваємо вікно службових повідомлень. Видаляємо непотрібні нам рядки табличної частини, перший і другий рядок, тому що далі будемо працювати з тестовим NMA, який був створений на попередньому уроці. На закладці додатково можна змінити відповідальну особу, яка формує цей документ. На закладці комісія, так як і в попередньому уроці, і в багатьох інших документах обліку, як нематеріальних активів, так і основних засобів, і товарних документах можна вибрати склад комісії з відповідного регістру відомостей або створити нову комісію вибором кожного окремого члена комісії з довідника співробітники організації. Після чого ми можемо провести документ. І після проведення документу ознайомитися з рухами документа по реєстрах, натиснувши на відповідну кнопку. При проведенні документа формуються рухи регістру відомостей, місцезнаходження НМА, бухгалтерський облік. Проводки в бухгалтерському обліку не формуються. Закриваємо документ переміщення та журнал документів переміщення НМА. Наступний документ, який ми розглядатимемо на сьогоднішньому уроці модернізація НМА. Документ модернізація НМА використовується для відображення в обліку операцій по модернізації або реконструкції нематеріальних активів в бухгалтерському та податковому обліку. Процес модернізації відображається в конфігурації у два етапи. На першому етапі витрати по модернізації накопичуються на рахунку 15.4.2 в розрізі об'єктів будівництва за допомогою документів різних підсистем. Наприклад, списання запасів, нарахування заробітної плати, отримання послуг сторонніх контрагентів і так далі. На другому етапі накопичені витрати списуються на збільшення вартості існуючого нематеріального активу документом модернізація НМА. Процес модернізації нематеріальних активів нічим не відрізняється від аналогічних операцій по модернізації основних засобів, які були детально розглянуті на уроці номер 42 нашого відеокурсу. По посиланню Модернізація НМА переходимо в журнал документів і формуємо новий документ. Натискаємо кнопку Додати і таким чином відкриваємо форму нового документу Модернізація НМА. В шапці документа, окрім стандартних реквізитів, треба внести відомості про об'єкт будівництва, з якого будуть списані витрати по модернізації. При підготовці до уроку вже створений такий об'єкт, ми його в даному випадку і вибираємо до опрацювання ПО. Встановлюємо дату документа, наприклад, 10 березня. І переходимо на закладку Бухгалтерський та податковий облік. На цій закладці можна вручну встановити загальну суму модернізації як в бухгалтерському, так і в податковому обліку але простіше і ефективніше натиснути на кнопку Розрахувати суми. В такому разі проводиться аналіз залишків по рахунку 15.4.2 по об'єкту будівництва до опрацювання ПО і автоматично заповнюються суми в бухгалтерському і податковому обліку, які при необхідності, звичайно, можна відкоригувати вручну. В табличній частині нематеріальні активи вказуються об'єкти, які модернізуються якщо модернізується одразу кілька об'єктів. Сума, вказана на закладці бухгалтерський та податковий облік, буде розподілена між ними рівними частинами. Для прискорення заповнення табличної частини документу можна скористатися кнопкою Підбір. Наприклад, ми зайдемо з вами у папку Програмне забезпечення і за допомогою подвійного натискання на ліву кнопку миші виберемо дві позиції: 1С підприємства 8.0 та тестовий НМА. Таким чином, ці дві позиції переносяться в табличну частину документа. Після формування списку основних засобів необхідно скористатися кнопкою Заповнити і вибрати варіант для списку НМА. Підтвердити наш вибір і в результаті наших дій автоматично заповнюється значення інших реквізитів табличної частини за даними обліку на момент формування поточного документа, а також для розподілу сум модернізації, вказаної на закладці бухгалтерський та податковий облік. Нагадаємо, що сума нашої модернізації складає 2500 гривень в податковому і бухгалтерському обліку. При автоматичному заповненні суми модернізації розподіляються рівними частками по всіх об'єктах, перерахованим у табличній частині. Тобто в даному випадку між двома об'єктами по 1250 гривень. Звичайно, при необхідності суму амортизації можна розподілити вручну. Для кожного об'єкту табличної частини можна при необхідності встановити новий строк корисного використання окремо в бухгалтерському та податковому обліку, ліквідаційну вартість, а також передбачуване значення нового обсягу робіт в разі використання виробничого методу нарахування амортизації. В заповненому таким чином документі розглядається варіант, коли витрати, накопичені на об'єкті будівництва до опрацювання ПО, розподілені на модернізацію двох різних активів. Якщо в табличній частині присутній тільки один нематеріальний актив, вся сума, вказана на закладці бухгалтерський та податковий облік 2500 гривень, при проведенні документа піде на модернізацію цього нематеріального активу. Видаляємо перший рядок табличної частини і перезаповнюємо реквізити. Вся сума 2500 гривень при проведенні документа піде на модернізацію тестового НМА. Отже, проводимо документ і переходимо у вікно результатів проведення. У галтерському обліку документ формує проводку по дебету рахунку 127 кореспонденції з рахунком інвестицій 1542 на суму модернізації. Також реєструються рухи по регістру початкової відомості про НМА в податковому обліку і початкові відомості про НМА в бухгалтерському обліку. Роздрукувати на принтері результати проведення документу можна завдяки звіту по рухах документа. Закриваємо всі вікна, зв'язані з документом модернізація НМА. І переходимо до вивчення документу списання нематеріальних активів. Відкриваємо відповідне посилання і переходимо в журнал документів списання. Документ списання НМА використовується для відображення в бухгалтерському та податковому обліку вибуття нематеріального активу в зв'язку з із припиненням його використання. Формуємо документ списання, натискаємо кнопку Додати, контролюємо автоматичне заповнення стандартних реквізитів. Одразу встановлюємо дату списання, наприклад, 1 травня 2015 року. І перейдемо до табличної частини нематеріальні активи. Об'єкти, що вибувають, вибираються з довідника нематеріальні активи або шляхом безпосереднього вибору з довідника, або з використанням механізму підбору. Цього разу скористаємося першим варіантом. Відкриваємо довідник нематеріальні активи, заходимо в папку програми забезпечення і для списання вибираємо наш тестовий нематеріальний актив. Після вибору активу або формування цілого списку таких активів треба скористатися кнопкою Заповнити. Вибираємо для списку «Нема» Натискаємо на кнопку Так. В такому разі буде виконане перерахування даних обліку для всіх активів табличної частини, і в результаті наших дій автоматично за даними поточному обліку заповнюється значення реквізитів табличної частини, поточна балансова вартість в бухгалтерському та податковому обліку, накопичена амортизація в бухгалтерському і податковому обліку. В нашому випадку по тестовому НМА амортизація ще не нараховувалася. Заповнюється значення залишкової вартості в бухгалтерському обліку і в податковому обліку, а також автоматично розраховується сума амортизації за місяць в бухгалтерському обліку та за період в податковому обліку. В нашому прикладі це однакові суми. На закладці додатково автоматично підставляється рахунок 97.6 списання необоротних активів. В разі необхідності значення цього рахунку можна поміняти вручну. Реквізит субконто 1 заповнюється значенням списання НМА. Також, незважаючи на відсутність червоної лінії в полі вводу реквізиту податкове призначення витрат, обов'язково треба заповнити цей реквізит. Значення вибирається в залежності від податкового призначення активу, в даному випадку господарська діяльність. Ну і ми вже знаємо, що на закладці Комісія можна визначити склад комісії. Вважаємо заповнення документу завершеним і проводимо документ. Натискаємо кнопку Провести і переходимо у вікно результатів проведення. При списанні з обліку нематеріального активу формується провод. По донарахуванню амортизації на рахунки 91 загальновиробничі витрати та 92 адміністративні витрати в кореспонденції з рахунком 13.3. Якщо облік ведеться з використанням рахунків витрат 8 та 9 групи, формуються дві проводки транзитом через рахунок 83.3 амортизація нематеріальних активів. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що по одному активу у нас сформовано дві окремі групи проводок по донарахуванню амортизації. Це зв'язано з тим, що для нашого тестового нематеріального активу визначено спосіб відображення витрат по амортизації, в якому передбачено розподілення суми амортизації по двох рахунках. Але про цей механізм ми поговоримо трошки згодом. Крім проводок по донарахуванню амортизації, формуються проводки по списанню амортизаційних нарахувань та балансової вартості та по списанню залишкової вартості активу. Крім того, формується проводка по дебету рахунку 0,9 амортизаційні відрахування на суму накопиченої амортизації. Роздрукувати результати Проведення можна за допомогою звіту по рухах документа. Додатково в регістрі стани НМА організації відображається інформація по стану списаного активу. Закриваємо всі вікна зв'язані з документом списання НМА і переходимо до наступного документу. Це документ передача НМА. Документ передачі НМА фіксує в обліку факт передачі права власності на нематеріальний актив. Документ відображається по бухгалтерському та податковому обліку. При проведенні документа виконується одразу декілька операцій до нарахування амортизації за місяць вибуття, списання нематеріального активу з обліку, відображення заборгованості по взаєморозрахунках з контрагентом. Формуємо новий документ натискаємо кнопку Додати. Визначаємо дату документу, наприклад, 30 квітня 2015 року. При необхідності вибираємо організацію з випадаючого списку. Визначаємо контрагента, якому продаються активи, наприклад, стройкомплект, договір. І, звичайно, в табличній частині нематеріальні активи визначаємо перелік нематеріальних активів, що продаються. В нашому тестовому прикладі продаємо наш тестовий необоротний актив. Для кожного нематеріального активу необхідно встановити ціну продажі, це реквізит сума, ставку ПДВ. Сума ПДВ буде розрахована автоматично, при необхідності її можна змінити. І головне, вартість продажу вказується в валюті документа, а вибір валюти виконується в вікні ціни і валюта в реквізиті валюта. В нашому випадку ми нічого не змінюємо. Ставимо ціну продажу 2500 гривень. І за допомогою вже знайомого вам механізму заповнення табличної частини документу при натисканні кнопки Заповнити для списку НМА в автоматичному режимі для кожного виду обліку заповнюємо відповідні значення реквізитів. Це вартість в бухгалтерському і податковому обліку амортизація нарахована за весь період експлуатації, залишкова вартість, як різниця між вартістю та нарахованою амортизацією, також в бухгалтерському і в податковому обліку. Також автоматично розраховується амортизація за місяць, що повинна бути нарахована за місяць, в якому відображається операція продажу. При цьому слід пам'ятати, що вартісні показники нематеріального активу для бухгалтерського та податкового обліку зазначені в валюті регламентованого обліку, тобто найчастіше в гривні. Ці дані не перераховуються в валюту документу, якщо вона відрізняється від гривні. На закладці додатково вказуються рахунки розрахунків з контрагентом, в тому числі рахунок розрахунків по авансах і рахунок обліку ПДВ. Тут же знаходяться реквізити, зв'язані з друкованою формою документу, реквізит одержав, він же представник контрагента, і реквізити довіреності. Склад реквізитів і порядок роботи з ними на закладці комісія вам вже знайомий, тому зупинятися на ньому не будемо. Повернемось до табличної частини. Ще раз перевіримо заповненість реквізитів і побачимо, що у нас не заповнений реквізит податкове призначення. Усуваємо цю похибку, вибираємо податкове призначення господарська діяльність і тепер повністю готові до проведення документу. Виконуємо проведення натисканням на кнопку Провести, впевнюємось в тому, що документ проведено, і переходимо у вікно результатів проведення документу. Як ми бачимо, при проведенні сформовані проводки по взаєморозрахунках з контрагентом, реєстрації податкових зобов'язань, вже знайомі нам по документу списання нематеріальних активів рухи по донарахуванню амортизації, списанню сум накопиченої амортизації та залишкової вартості. Порядок відображення операцій по передачі НМА новому власнику повністю відповідає стандарту ПСБО 8 нематеріальні активи. Окрім рухів по бухгалтерському та податковому обліку, реєструються рухи по регістрах накопичення, продажі податковий облік та очікуваний підтверджений ПДВ продажів а також в регістрі відомостей стани НМА організації зареєстрований новий стан активу списаний. Закриваємо вікно результатів проведення, документ передача НМА і журнал цих документів. При проведенні інвентаризації нематеріальних активів використовується документ інвентаризація НМА. Документ інвентаризації нема, практично мало чим відрізняється від аналогічного за призначенням документу інвентаризація основних засобів. Структура документів і порядок роботи співпадають майже на 100%. Тому для досить докладного ознайомлення з процесом інвентаризації я відсилаю вас до відеоуроку номер 45 нашого відеокурсу. А ми з вами переходимо до ознайомлення з процесом нарахування амортизації нематеріальних активів. Нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку виконується одночасно кожного місяця. Нарахування амортизації виконується при проведенні документа закриття місяця із встановленими в ньому відповідними режимами. Окрім того, амортизація може бути нарахована документами списання чи продажу нематеріального активу. В такому випадку повторне нарахування амортизації в рамках регламентної процедури виконуватися не буде. Для нарахування амортизації при прийнятті нематеріального актива до обліку необхідно вказати метод розрахунку. Зміна параметрів розрахунку амортизації в процесі експлуатації може бути виконана в разі модернізації активу. При необхідності параметри амортизації, в тому числі метод амортизації, можуть бути змінені документом зміна параметрів нарахування амортизації. При необхідності також може бути змінений спосіб відображення витрат по амортизації відповідним документом. Зміна способу відображення витрат по амортизації НМА. Обидва тільки що названі документи досить рідко використовуються в поточному обліку, мають досить просту структуру тому докладно ми на них зупинятися не будемо. З роботою подібних документів обліку основних засобів ви також досить докладно можете познайомитись, переглянувши урок номер 43 нарахування амортизації ОЗ нашого циклу відеоуроків. Відзначимо, що бухгалтерські проводки ці документи не формують, вони лише змінюють значення відповідних ресурсів, регістрів відомостей, початкові відомості про НМА бухгалтерський облік та способи відображення витрат на амортизацію бухгалтерський облік. Від значення ресурсів цих регістрів напряму залежить розрахунок та нарахування амортизації НМА. Отже, давайте нарахуємо амортизацію нематеріальних активів за березень 2015 року. Для цього знаходимо посилання закриття місяця та в формі журнала документів цього типу додаємо новий документ. Документ закриття місяця проводить більшу частину регламентних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, в тому числі нарахування амортизації. Яку з можливих регламентних операцій буде виконувати документ, визначаємо в формі документу за допомогою встановлення прапорців навпроти вибраної операції. За допомогою кнопки Виключити всі, знімаємо всі прапорці. Натискаємо кнопочку плюс зліва від назви операції нарахування амортизації. Знаходимо операцію нарахування амортизації НМА і встановлюємо прапорці по бухгалтерському обліку та податковому обліку. Вводимо дату документу. Це повинен бути кінець місяця, 31 березня. І проводимо документ. Документ проведено. Переходимо в вікно результатів проведення документа. У відповідності до встановлених параметрів нарахування амортизації по кожному активу формуються проводки по нарахуванню амортизації. Якщо для обліку витрат використовуються рахунки 8 та 9 групи, по кожному активу формуються як мінімум дві проводки, які забезпечують накопичення витрат по дебету рахунку 9 групи з реєстрацією оборота по рахунку 8 групи. Кількість і сума проводок по одному активу напряму залежить від кількості рядків в табличній частині способу розподілення витрат на амортизацію, який призначений при встановленні відповідних параметрів амортизації конкретного нематеріального активу. Наприклад, по нашому тестовому НМА формуються 4 проводки, які забезпечують розподілення витрат на амортизацію між 91 і 92 рахунком. В зв'язку з тим, що при виборі кінця місяця автоматично були встановлені пропорції операції переоцінка валютних коштів, і ваш викладач проігнорував цю подію, при проведенні документа були сформовані проводки по переоцінці валютних коштів та рухи регістру розрахунок переоцінки валютних коштів. Розгляд таких операцій не є темою сьогоднішнього уроку, тому закриваємо всі відкриті вікна програми і підводимо короткі підсумки уроку. На сьогоднішньому уроці ми досить докладно розглянули структуру об'єктів та порядок роботи з основними документами обліку НМА, познайомилися з довідниками та регістрами підсистем. Сподіваємось, що отримані знання стануть вам у нагоді при практичній роботі в конфігурації Бухгалтерія для України редакції 1.2. Дякуємо за увагу. До побачення!